Con nosotros Berta Sanabria del proyecto CISCO. ¿Te nos puedes contar sobre el proyecto, cómo les fue en este año 2016? Bueno, este año 2016 ha sido un año más positivo que el del año pasado. Ha sido mejor en cuanto a captación de alumnos, en cuanto a retención escolar y en cuanto a rendimiento académico. Los alumnos han respondido muy bien, se han preocupado, han estado interesados y en estos exámenes que están haciendo en este momento, los resultados han sido muy buenos. Estoy muy contenta, muy satisfecha con el trabajo realizado. Los maestros se esforzaron, los maestros se les vio mucha preocupación por preparar sus clases, por desarrollar las clases con calidad y vemos los efectos de eso, ¿verdad? Las consecuencias de toda esta preparación ha sido que este año los alumnos han salido mucho mejor que el año pasado. ¿Cuántos estudiantes atendieron este año más o menos? Este año al inicio entraron 260 estudiantes. Eh, bueno, 260 con los estudiantes que solo venían a limpiar clases. Entonces, de esos 260, 80 alumnos se limpiaron clase en el primer semestre, en los meses de junio y julio. Ya esos alumnos ya terminaron, limpiaron sus clases y en este momento a algunos ya se les dio su diploma y otros están en ese proceso de entrega de diploma. Eh, en, este momento, ahorita ya para finalizar, se han presentado 170 estudiantes a las pruebas entonces la retención ha sido muy buena. Esperamos que, sigan así. Ya solo nos faltan dos exámenes, matemáticas y física. Y esperamos que en esas dos disciplinas también salgan bien los estudiantes. Casi se termina el año. ¿Cuáles actividades están pendientes todavía? Entrega de informes, eh, clausurar ya, terminar la aplicación de exámenes la matrícula, hay ah, la promoción, la promoción de bachilleres que va a ser eh, el 2 o el 3 de, de diciembre, que se van a promocionar los alumnos que deseen salir en la promoción, es voluntario, debido a la situación económica de los alumnos no se les obliga, el que quiere ir va y el que no pues se le entrega su diploma. ¿Y cómo mira usted el futuro del proyecto CISCO? Yo creo, considero que vamos a pasar la meta que nos habíamos propuesto de 200 estudiantes, porque este centro, por la capacidad, ¿verdad? Eh, lo más que podemos tener es entre 200 a, 260 estudiantes. Yo lo considero de que el próximo año va a ser muy productivo, vamos a luchar porque se le faciliten las cosas al estudiante, porque el bachillerato por madurez, una de las, de las dificultades que hemos presentado siempre son los exámenes centralizados donde el maestro da la clase y otras personas evalúan. Entonces eso siempre ha sido un problema. Esperamos que para este año se flexibilice un poquito más ese aspecto. Pero yo considero que va a ser mejor que el 2016.